Ndiyo, karibuni tena katika mafunzo yetu ya website. Tunaendelea na website tuliyoanza. Malengo ya website yetu ni kufikia hapa. Uh, manake website yetu itafanana kama hii pindi tutakapokuwa tumemaliza build au kuitengeneza. Sawa, itakuwa kama hii. Okay, bila kupoteza muda basi tuende katika folda yetu hii ya motomoto tufungue eh, file yetu ya kodi ya HTML. Hapa ndipo tulipoishia mwanzo, kwa hiyo tunaona tuliishia hapa. Hebu tu run tuchapishe hii file tuone itatupa majibu gani. Kwa hiyo njoo katika bonyeza kulia hapa, open with, chagua browser, mimi nachagua Chrome. Kwa hiyo hapa ndipo tulipoishia katika utengenezaji wa awali wa toleo letu la kwanza la hii website. Kwa hiyo tunaendelea na toleo letu la toleo letu la pili. Kwanza kabla ya yote, njoo katika rudi hapa katika folda yetu ya Motomoto, tengeneza folda nyingine tuite CSS. Tengeneza folda ya pili tuite img. Hii CSS itajumlisha, tunataka kuongeza eh, tuweke CSS alafu tutengeneze kodi ya CSS tuweze kuikutanisha eh, e, au tuweze kui e, link na hii e, nani faili yetu ya uh, ah, HTML sawa kwa hiyo sasa hivi tunatengeneza file ya css kwa hiyo bila kupoteza muda njoo hapa bila kupoteza muda njoo hapa fungua ile file yetu ya index njoo kwenye e, new wa nyingine njoo kwenye file njoo kwenye save alafu eh, ingia kwenye css tuipe jina la style.css tunasema kwamba hii css ni ya kustyle ni ya kuweka uzuri website yetu sawa kwa hiyo bila kuchelewa ngoja tuandike tuandike kodi kwa hiyo hii inaitwa calibres na inaitwa calibres sawa tuweke tutengeneze hii tuseme top underscore banner open calibres close calibres tunasema kwamba hii hii selector hii inaitwa selector hii hii tumeipa jina la bana inaitwa selector nasema hii selector yetu itakuwa inaitwa top bana kwa hiyo tuweke kodi ili kuweza kujua kwamba hii selector yetu kazi yake ni ipi sawa naweka kodi hapo tunasema hii selector eh, kazi yake ni ku ni kukutanisha kitu kimoja ni kukutanisha au kuunganisha kitu kimoja. Kwa hiyo tunasema hii selector kazi yake ni kukutanisha au kuunganisha kitu kimoja. Kwa sasa hivi huwezi kuelewa naongelea nini, ila tuendelee kukodi, utaelewa ninachosema. Kwa hiyo tuandike tena, tuendelee tuna kodi background. Tunasema hii background ya hii bana yetu sawa, define hapa tunasema kama background hii top bana yetu itakuwa na background na hii background itakuwa ni picha itakuwa ni img ambayo inatoka katika hii folder. Hii folder tumeitengeneza kama nakumbuka inaitwa img. Kwa hiyo tuna link hii img folder na uh, hii, hii folder sawa. Okay, tunasema Eh, tunaipa jina hii picha, tunasema top 01.jpg. Tunasema hii picha inaitwa top 01.jpg, ndio jina tumeipa. Sawa, nasema no repeat, tunasema tena tunaweka center, alafu tunasema itakuwa katikati juu. Sawa, okay stop calibrate stop uh, semicolon okay so manake tunasema hii picha yetu itakuwa katikati juu manake ienee kila fasi ndo na unavyoona ilivyo sawa katika hii website ambayo tayari nafanya kazi huo ndo tumeidefine hapa sawa tudefine eh, pia nani background yake size tunasema background size tuseme itakuwa kama cover manake hiyo picha tumika kama cover kama mnavyoona hapa hii picha ipo kama vile cover sawa unaona jisipo manake imefunika hapa pote okay tunasema size yake tuweke nini nini height urefu wake hii tuipe uh, eh, 635 pixels sawa kama unataka kujua nini maana pixels, tafadhali kafanya research online, utajua maana ya pixels, na kama unataka kujua aina ya uh, uh, eh, nani aina gani ya format ya picha ipo kwenye HTML, ingia online ufanye research, uta, utaona. Kwa hapa tayari tumeshaona kwamba tumesha define eh, ukubwa wa hii picha yetu ambayo ukubwa wake eh, urefu wake size yake na jinsi itakavyofanya kazi katika uh, peji yetu tayari. Kwa hiyo kazi inayobaki inabidi tu tulinki sasa, kama tulivyoandika hapa, hii selekta kazi yake ni kukutanisha au kuunganisha kitu kimoja. Kwa hiyo tunailinki sasa, hii tunaitoa, tunasema kwamba kwa sababu hii file ipo katika CSS, tunataka hii file ionekane katika hii peji yetu, sawa katika hii page, manake mtumiaji atakapokuja kufungua, mtumiaji pindi unapofungua hii file, hii picha ionekane katika macho yako, mfano kama huo. Kwa hiyo sasa tunasema tunabidi tuje hapa chini ndani ya hii body, tunasema section, andike section, tuipe id, tuseme eh, tuipe jina la kama ilivyo kule tulivyo define kule tulivyoeleza kule. Kwa hiyo unaona jina tulivyoipa hapa, tumesema top banner sawa, katika file ya CSS. Kumbuka hii ni file ya CSS na hii ni file ya HTML. Kwa hiyo tumesema hii imedefiniwa huko kama top banner, kama selector. Selector kazi yake ni kukutanisha au kuunganisha kitu kimoja, ndio maana ndiyo kazi ya selector. Kwa hiyo tunachukua hii selector, tunasema hii selector tunataka tuikutanishe hapa ije itoke katika CSS ije ingie katika HTML file na iwezi kukaa hapa, maanake inatoka hapa inakuja na kuonyeshwa hapa. Hapa hauwezi ukaiona, hizi kodi hauwezi ukaziona, lakini hapa ndipo itakayoonyeshwa hii nani picha. Sawa, tayari tumeshai define jina lile lile na jina lile lile. Jambo lingine la kufanya, turudi katika faili yetu ya ya img ambayo itachukua picha. Hatuna picha, kwa hiyo inabidi uweke picha. Mimi nina picha hapa, nitakuja hapa, nitachukua picha, nimeita hii picha top 01, nitaikopi hii picha, nitakuja kuiweka hapa katika hii file, katika hii folder ya img. Mungu taniangusha hapa. Unaona nimeita hii picha inaitwa ngoja ni zoom uone inaitwa top 01. Top 01 ndo hii picha jinsi nimeipa jina. Okay. Sawa. Kwa hiyo niende katika CSS pia nimeipa hapa top 01. Ah, lakini angalia kwenye kwenye HTML hakuna picha inayoitwa top 01. Picha ipo tu katika hii file ya CSS. Kwa hiyo kama nilivyoelezea awali, kazi ya hii selector ni kukutanisha au kuunganisha kitu kimoja. Inaitoa hapa hii picha, inaileta katika hii file ya HTML na inakaa hapa. Hii top banner ndio inachukua ile picha na inaleta hapa, hii selector hii top banner. Sawa? Kwa hiyo tayari tumeshaweka picha yetu hapa katika um, uh, hii file hii folder ya img kwa hiyo tunakuja katika uh, nani faili yetu ya ya HTML, inabidi tuongeze kitu kimoja, kodi moja katika header, tunaongeza link. Najua watu mnafahamu na link, sawa? Ni kama ni kama hii ni kama hii inayokutanisha kama hiyo. Kwa hiyo tunaweka hii link, tunaweka hii kodi, tunasema linki katika il est style sheet. va? naita style sheet. Type style sheet. Type yake texte text, alafu me type ya euh, CSS. sawa css ambayo ndio folder ambayo ndani ya hiyo folder pako file inaitwa style.css sawa maanake hii link hii link hapa inakuja hapa inachukua hii style iliyokuwa hapa, hii style sawa, style file tumeipa style.css, inaileta hii, hii, hii, hii file ambayo hii file ndani ya hii file ndiyo tume e, tumeweka kodi ya kuonyesha picha sawa. Kwa hiyo inaitoa hapa hii style inaileta hapa ili iweze kukutana na hii kodi hapa na kuweza kuonyesha ile picha. Tayari tumeshafanya hivyo. Kwa hiyo tu save, tumesha save, tu save style yetu, yes. Style eh, style sheet yetu tumesha style, tumesha save. Kwa hiyo tuende katika file yetu ya HTML tuweze kuonyesha, tuweze kuangalia kama itaonekana kwa mtumiaji. Sawa? Maanake mtumiaji ndio unakuja kutafuta ndani ya browser kwa tunaona picha imeonekana sawa kwa hiyo hii tena maandishi haya hayatakiwi tena kwa hiyo twende katika faili yetu ya html to close tufunge hii tu comment hii uh, hii salamu ya kusema hello world tunaifunga save tena uh, njoo hapa Tayari tumeweka picha yetu kama ilivyowekwa katika uh, mfano ambao tunaofuata. Kwa tayari tumeshaweka stage ya kwanza, picha yetu imekaa kama tunavyotakiwa. Kwa hiyo nitarudia kwa kifupi. Tumeongeza uh, section ambayo hii section inakokota selector iliyokuwepo katika style ya CSS inachukua yale mambo yaliyomo katika hile style sheet inaleta hapa katika hii page. Hii section ya selector hii uh, section ya selector sawa, hii id section id ina link na hii style sheet kusema kwamba chukua yaliyomo katika style sheet uweze kuyaleta hapa, na kwa kuwasiliana na hii hii ID uweze kuonyesha yale yaliyomo katika uh, style sheet na uweze kuyaweka katika hii peji yetu kutokana na maelekezo yaliyowekwa katika algorithm au kodi iliyoandikwa ndani ya hiyo style sheet. Hii ndo algorithm au hii ndo maelezo maelekezo. Sawa, haya ndo maelekezo ambayo oh, ninaiambia hii kompyuta ifanye kadri ya ninavyotaka mimi kwa mtumiaji. Kwa ninasema hii background image sawa, kwa jina hili hili hili ikae katikati juu size iwe kama cover na ukubwa wake uwe 635 pixels. Maelekezo hayo ndiyo yanaitwa algorithm. Taongeza hapa taongeza hapa sawa. Hii algorithm ndiyo maelekezo, haya ndio maelekezo ambapo unataka hii kodi ifanye. Kwa hiyo bila makosa kabisa tumepata majibu yale yale tunayotarajia. Asanteni sana. Uh, hili ni toleo letu la pili, na tafadhali eh, kaa chonjo au kaa makini kufuatilia toleo la tatu kuendelea na mafunzo ya kompyuta uh, kutengeneza website au tavuti moja kwa moja na kujia kwa lugha ya Kiswahili. Asanteni, baadaye tena.